lideratge mm, és una actitud. Per mi el lideratge és una actitud en el sentit que mm, es concreta en una manera de fer, no? en el que hi ha d'haver mm, uns valors de com fer-ho eh, i en el que sobretot s'ha d'assumir la responsabilitat del lideratge, que vol dir prendre decisions, que vol dir encapçalar un grup, però amb uns, des d'uns valors concrets que no són la imposició, sinó parlar-ne, integrar, mm, repartir responsabilitats, donar oportunitats i eh, avançar plegats cap a una fita concreta. Jo crec justament que el, el, segurament un, un agrupament també podria ser vist com un castell, com un castell humà, com de castellers, en el sentit que a cada una de les capes del moviment hi ha líders i és molt important que hi hagi líders i no tots són igualment visibles, però tots són molt importants perquè hi hagi el lideratge, diguem, de moviment, han d'existir els caps en els caus, han d'existir les unitats i han d'existir tota aquesta colla d'infants eh, que es deixen portar per aquesta il·lusió i que d'alguna manera hi confien i fan que això sigui una realitat i no només una idea, no? que hi donen el, el cos real. No? Jo crec que partim d'una idea um, de, de, de lideratge o de líder, quan pensem en el líder, pensem una mica en el superheroi o en aquella persona que ha estat capaç d'arrossegar masses no? i que um, per ser líder cal ser això jo crec que hi haurà líders d'aquests, hi haurà algun superheroi de tant en tant i fins i tot et podria dir que per eh, encarnar alguna idea i arrossegar masses de tant en tant eh, pot ser molt bo que li hagi, però que no només eh, hi han superherois, sinó que hi han molts més en, en, en quantitat, trobarem molts més líders a altres nivells, fent feines no tan visibles, fent feines que no, fent un lideratge que potser no arrossegarà a tanta gent, però que és igualment important per en algun moment generar una massa crítica. No? És a dir, que mm, més que pensar que una persona il·luminarà la resta amb un discurs clar i sense fissures, una mica la idea és arribarem a un lloc incert si sumem esforços i si trobem lideratges en els diferents nivells de, de l'organització. I no qualsevol lideratge, sinó un bon lideratge en consonància amb les aportacions que fa el, el Reis Rivera al seu, al seu llibret, que és fantàstic i de lectura recomanada. Jo crec que un bon exemple en aquests moments de líder um, social, en, en, aquest, en aquest nou concepte de, de lideratge, no de superheroi, sinó de lideratge més distribuït i més, i més eh, compartit, és la de Colau, claríssimament, amb tot el projecte de la, de la PA. Mm. Um, aquest podria ser, per dir-ho així, el que més s'apropa al, al superheroi, però amb un, però amb un format eh, novedós. No? Um, però en canvi jo penso que en, en el cas doncs, de, de guies i minyons escoltes um, tots els caps, tots els caps d'unitat, caps d'agrupament i caps de moviment i de demarcacions són tots líders um, molt, molt, molt necessaris cadascú en el, en el seu nivell. Jo crec que um, ho desconec, però m'atreveixo a dir que una per sí i que una per no, i que una tasca molt important és reflexionar sobre això i és prendre consciència de que un és líder no perquè tingui raó i hagi d'arrossegar grans masses, sinó perquè té una responsabilitat i una oportunitat de fer créixer els altres. És a dir, aquest líder de servei és aquest líder mm, que escolta, que dona oportunitats, que confia, eh, que, que fa aquella empanteta per empoderar, eh, i a l'hora de ser conscient que té una responsabilitat que, que en alguns moments haurà de prendre decisions que no agradaran a tothom però que algú les ha de prendre, és a dir, és aquest, és aquest equilibri entre mm, ser conscient del que, de què el cal fer i que cal arrossegar, eh, però fer-ho d'una determinada manera. Llavors jo crec que reflexionar sobre, sobre això, prendre en consciència, parlar-ho, posar, reconèixer-ho és molt important perquè mm, suposa un pas més en aquest fer-ho no només perquè et surt, perquè en saps, perquè t'hi has trobat, sinó perquè ho vols fer i perquè penses que és una, que és una tasca, que és, un, que és un enriquiment molt important i que és un ajudar a avançar el conjunt del, del moviment. Jo crec que això és una cosa molt important a fer. Per tant, parlar-ne com avui, però parlar-ne també en clau de, de, de cada un del, dels caus. Jo crec que en, en el moment actual mm, es parlem molt de, de lideratge, està de moda, és veritat que està de moda, però quan una cosa està de moda mm, tendeixo a pensar que no és per no res eh, i que per tant cal parar-hi una mica d'atenció i una altra cosa és intentar eh, sortir de la moda i pensar-ho amb, amb propietat, amb autenticitat. No? I per tant, jo penso que és un bon moment per parlar de, de lideratge perquè crec que el, el moment social ho necessita i que cal parlar-ne per repensar el propi lideratge. I per tant el que cal és connectar l'experiència del passat, no aquests clàssics dels que parlen en Rai Rivera, amb el nou llenguatge, amb les noves formes, amb els nous instruments eh, que tenim i que teniu els joves. No? És a dir, que jo crec que hi ha d'haver un diàleg entre el passat i el present i que en aquest diàleg eh, hem de construir, hem d'actualitzar la noció de lideratge. Jo crec que això és molt important i per tant celebro que se'n parli no com a moda sinó perquè crec sincerament eh, que el lideratge és molt important i que pot mm, cristal·litzar eh, moltes energies que ara estan disperses no? i que són necessàries per transformar eh, un sistema que està mm, francament en decadència i que, i que haurem de transformar entre tots perquè som molt conscients de que no és sostenible mm. i de que ens hem de plantejar i fer canvis importants.